bulungi omulabi wa hgtv nate nkwebaza nekukulisa emirimu emirungi gyotuusako engalo nenkukulisa ne sabbiiti eno gyetukubya mabega ti mukama yeebale nnyo abatuusiza olunaku olwaliro ngaenkuyegezi kyabakubira enduulu tetulema okusaasira bannaffe abafiiriddwa abalwaziza abatuuseeko ebizibu ebyengeri zitali zimu wabula tuga nti no twekwase mukama katonda yeyekka mu kiseera kino ekizibu ekyokulaba ennaku ng'eggwanga lirimu omuyaga gw'ebyenfuna eggwanga lirimu omuyaga gw'abantu abali mu kubba ssente za gavumenti ng'eggwanga lirimu omuyaga gwa kino ekiri naye tugamba kimu nti mukama katonda yeeka gwe tulina okwekwasa mu kiseera kino nga bulijjo pulogulaamu yammwe ettaala esaawa eh, zino mukaaga n'ekitundu buli lwa mukaaga ebyegobye ku lutimbi lwa hgtv nga omwanjuzi era omuteesiteesi nze coes robinson nga nkyazizza mukadde wange tamale mirundi mutabani wa mole ne yowana ba mirundi eri mm. waffe kalisizo mu buddu mm. wabaddewo ebiyitingana wiiki eno yonna era omukukunavu tamale mirundi bamugye ku mpewo zonna eh. nedda tamala emirundi yeyavudde ku mpewo ezitakyamugasa nasigala ku mpewo ezimugasa mm. kale nno ebyo bwe bitu mm. bibiri eri empewo zeyasigaddeko ezimugasa mukulu tamala emirundi buli bambi mwe yusi naye ate mwe kubanga hmm. bagenda ne bakugamba hmm. nti bamugje ku mpewo zonna mumanyi lwaki hmm. nti bw'otakikola abamusigaza bafunamu eh. kakati nbs babadde eh, bagirabamu nti bw'omugja ku nbs naye wala wonna abajaga nti ate oba oyo aa ekyo nga gavumenti gyenwanyisa omanyinda bagaa nti mafiya ya uganda ekizibu kyetamanyi museveni is not part of the mafiya ganga mumawanga agamu n'omukulembeza abamubbi ekyokubiri museveni yabalema okumanya agenda ddi kakati bano abamuli ku lusegere ne beekolamu succession battle tibalinamu omusika nebeerabira nti museveni buli lwemunajjamu omusika kaabe wajjamu battula eh, eh. eh. nga byabatudde tumukundi yajabbu battula ne bwana abaani kati kitegeeza nti museveni ziya nabagamba ekigambo kimu nti natambula ne purezidenti oyo kyeyankolera mm. ate nga munkuŋŋaana tangubaamu mm. museveni bamubuuza you have not stashed any money like african leaders in the foreign account what is your future insurance mm-hmm. museveni tolina sente gyotadde bweru nga bakulembeze banno mu afirikabazikwekebwe gwolowooza insuarensi ki eri kuyamba mu bukadde mm. museveni yabaddamu episifulu uganda kyenva mbagamba tagenda kudduka gwe baba yina endowoozaga ntitulifubutula museveni nadduka bwerimba naye bwe bwenyini ate banamuwambani tebasobola abakuba bayinza omuwamba nga robert mugaa tebasobola abalaba kuba tebali hated gwobalabako kati bagende nebajayo ekiwandiko buli akuba ekimusaba tonzita mulimu mukandizi mulimu dokita diana mulimu ako uh, uh, noye abembogo bakomage akasajja nkagumiikirize ekimala kyekiseera ensiri yetololo neyetolo naye bwogikuba bwotiyo yesigala ku ttaka okutukusigalawo kakati musajja kakati apanga olukwe luno lwonna bagenze wa pulezidenti nakola na pologulamu mm. ku saturday mm. yali kafungula metu mm. nembagerera akagero mm. kabakanga nnyo tebeba <laughs> nembagala nti museveni alinga omusajja omukulu w'essomero mm. yakola ya, ya, essomero lye emyaka nga kumi nitano nga litambula bulungi mm. kakati naleetekamu gatabani gaagakulu negatandika okufunyisa abawala embuto kituufu naye nga ye ruulungiyo egamba buli afuna olubuto agende temunyumiza nti baana bange kituufu kakati abawala abaasigalamu gaakwatanga bukwasi abawala abaali tebannakwatibwa ne balaga mu masomero amalala mm. abaasigalamu ne bayigattayikondo ne batandika okuba batabani bwe ku mpeke pe Eh, <laughs> taikondo taikondo eh. bakuba wali ewabi <laughs> agenda okulaba abaana be bonna temukyali bonna bawandiise musanvu <laughs> abasigalamu hmm. ne mbaga nti ate abazadde baabaana bali abakubi batabafuna embuto hmm. nabo obusungu bekuŋŋaanya kuba teyayamba bazzukulu hmm. nebajja bokyaessomero nanyini somero nafiira eh, nembaga ndi museveni bwasigadde ali bwomu bwati nembaga nti let me explain abaana abaafuna embuto be bano abantu museveni bagobye mu gavumenti nga mafiya yebakuba bambi abatalina tab tikakati museveni olwateekawo yinula mwalimu inginiya sebanakitta bamukuba n'avaamu muyinula bateekemu kagino byandaala yeah. yes. ne bakuba byandala kubanga ye bo bokka be balira okubeera ne sente byandala yoyina okusibwa mu kkomera naye babyandala bakulira mu maka nosibya singa abo abaana bansibya mu kkomera hmm? <laughs> ejjoga ejyo naliri bamuzima tebagamba bagamba bansisa mu agusito bagamba bagenda kunsisa mu agusitookusinza mu miting zaabwe zebayinakale nedda kale kale nange sitidde mugwomunana lwebakutta eh. mm, mm. <laughs> nti emirundi olugendo lwo lumutwala mumatado lutuuse nebatekako gundi kaweesa abonna nze kaweesa bumumbuli abamu batula mm-hmm. kaweesa yali mufere nayekaweesi yaleka tepu yalikoniga tepu th days before his death mm. omukazi nagimpa leeta baginoonya waliwo abaali banoonya omukazi kale omukazi bwamala okumbuulira nti kawesi yandekera likodiditeepe wano ate nze nembuuli omuntu nemuga nti owaaye omukazi agamba yina likodiditeepe lwaki togenda noyogera n'omukazi oyo teepe n'ogiwuliriza mm. kubanga kakati abantu bafeekinga mm. oho omukazi nali simusiza eh? abasajja kumi bagenda ne barepinga omukazi ne bafuuza buli wantu wonna befudde ababbi katonda wange until i had to work out omukazi naava mu kampala naafuna walaga neyekweka tuba tuliawo ngaabefudde ababukedde bazze nembagamba mbakube mbatte mbasuule mu nyanja mhm. nebutema nentwe zaabwe obwefudde abamawulire mhm. obwo bwabukeddeo the woman literally met the president era nabaleza crisis kubanga tape weri so when you talk about who killed kawesa is known amanyitomanji negundi oyo teyali mulungi nnyo ono yerwanyisanga ababbi kirumira kirumira mm. why bwe batusoma psychology batugamba mm. genda olabe mu america buli lwobeera n'abantu ng'obalwanyisa oba okola ki you come to a time to admire them mm kyebala bakuga nti bahomosexuals tebakugamba nti naawe osobola okubeera homosexual bo bakugamba nti nze ndi mukazi but taki kyine manis body katonda yantonda mu kifaananyi ky'omusajja nga ndi mukazi era bino ebyomu byemugamba nti abasiyazi abaki hmm. kati nga mwanga yali musiyazi naye yakikola for political reasons mwanga baali bamaze omubuli nti oluzaala omwana mm. obwakabaka kasababeerawo omulangiro oba owedde kati tebamugjako omusajja omukazi gwe yazaala mukyo bamwambazanga musajja era abaganda bayimbanga kyo yafaanana amwanga n'obulungi n'obweru lwaki bayimbanga goyinza okuyimba omwana ye nti anfaanana mhm. there was doubt nti omusajja omusiyazi ate azadde ety omwana omuto mwanga lizotetomusewalite tudinayire bazungu eprince naye bo bali abazungu bennyini bahomu mm. omukazi bwafumbirwa musajja munne mm. ateeka engalo olwo yakikazi era anoba muba homosexuals ye simina ebyammwe nti ate ono omukazi ekiro ate ono musajja homosexual omukazi mukazi era anoba mu community yaabwe nagandi yanobye ewagundi nagenda ewagundi ah, ah. she takes that role kakati batugamba mu psychology tibululobeera mu bantu abakozi bebibyo bakyo bagogaba elivu ngono krisopfa senyonjo mm. bwe yagamba nti nze ndi fulendi waabwe mm. betaaga ki tebafaayo yes. waliwo robinsode yali bisopo wamaanyi nnyo ngaate hmm. mm. yayina n'amaka mm. naye ate nga bufumbo bweri ngaate yeye mukazi eh. Eh. eh. anti abaana be baali bakuze bisopo mulamba homu abantu bamba balivinga gundi abakazi abo mubabuuze waliwo abasajja ye bakuuma bizibu nga yefuula nga atategedde nayita ekatwego nolowooza nti ndowooza abadde tategedde <laughs> nawemaapa ogisomye bubi nedda ekimulimu mutima mwali ayina element ate element eyo mm. katwalawo omukazi ezimbabwe yaditekitinga omwana we mhm. ngaalibeera lesebian tagalyako ddala balinzi abeera nabawala banne badda waggulu bwati bwakolaki nga mm. muto mhm. kakati what the woman did yalagira mukulu w'omulenzi amuleepyengenga buli kaseera amwagazisa abasajja mhm. era galo yafuuka lesbian so when these bazungu teri yo ti it is inborn ti gwe guliyo gwe kyolina nti oli musajja ye takirina eh. era bayogera bebeti wabaom era ekaloboozi era ki ayogera kukwata kate okwata wakufulayi wano naye nga musajja takwatawalawonsokakati fe tukimanyi mm. nti abasajja bonna abalwanyisiza enjaga mu amerika basembyeyo batunda njaga kubanga kyebamanyi atuuka ekiseera n'aba adimayalinga nawulira nga byebakolakakati eh. ah, ba bakirumira bali balwanyisa ababbi yulufind mm. out naye yabayingiramu diiru the moment why does mirundi survive mirundi survives apart from babagambye mirundi aina security nene nyo mirundi aina gagesi mirundi aina akubibwa special forces nga president dozaron tezina kyeziyamba oli akubuuza otawaaki take their money atoddemu obavumairudaayi abo eh. kyenva mbagamba nti lukuhia tojja kugamba president museveni nti sebo onzikiririza nvemu owa bobi wine hmm. naye nze mbeereyo nga nkuketera ntacyo kiba kitakikiriza you denounce the mujangu wenu nje miseki manyinja kyeyakola manyinja yali alowooza nti ajja kukula museveni adduke addeyo emmotoka muzeeyi sigisobola nti eh, katukoze tutya mpaamu ssente hmm. lwaki gwe toyagala mmotoka yange kutambula nayo awo bwe yakoma <laughs> nga mayinja atya nti bajja gimulaba eh, omukazi omukulu omukadde bwakwana omulenzi omuto mm. sooka weebuuza kwanidde ki ayagala kulaga bantu nti akyalimu amaani e. kakati ate ogendayo oti ewuwa ekiro ayagala ogenda emisana ne bamuba muzina endongo mm. tozina ngaosemberayo eno sikwizi toga nti mwanyoko ono mami no eh. uh -uh. sikubanga the aim is kutegeeza bantu nti akyalinakyasobola embavu kyakwana omuki omuvubuka era kwekyobola nti abagonde abakazi aba balinga bamamafiina mm. asobola kuwasibwa mugagga munne bano abaavu balowooza nti agenze no is young mukazi bulungi kituufu ekitegeeza gwe bobalowooza nti ye abuliddwa abamuwasa ogende omubbi buli abagenda omukula agoberawo embwa eh? yes kati that one we must have eh, money abakazi abawasa abantu abawansi hmm. bebayigirize gwanawo ebiragiro wy abayigirize n'abayigirize tebakola ah, ah, mbwe joint account biki baganda bukubadde owerya kati tutule tubale kati omusajja omuyigirize abaganda tebawasa looya because eyitirira mu nyumba eyitirira nesuka sente ziba zatambude zitya ezomwezi guno zabadde zitya kakati abo abakazi abayigirize who are shand by men in their category bo bebagala buno obuvubuka bo tebafaayo banne bamugaa nti obuliddwako nakwana but people like eh, oyo maama fiina if you go with the mentality ti ogenda mukuula no naye ayagala amuwa kati bona ate bagenda kuula mukazi mugagga kalembeni takyayagala bamukuula ah, nedda nti museveni ajja kugamba dinawu yababuuzi yabagambye tinjagala mumbuuliremu muvu mugamba omusajja we ani yali ataddeko akakofiira ako ate yeyakekolera tewali ani atekako tisaati tewali ekakati zifulume mbalabeko nga mumumma ettenda mulabe naye abasajja bano purezidenti museveni yabaguddemu atya ku lukuabamanyi anti bo purobulemu gye bayina batuuka ekiseera bayikolera ensobi hmm. ate tebamanyi kudda mabega nti museveni akugamba twava mu luweero netugenda tukuba ekakiri hmm. naye tuba tutuusa ekakiri tubuuza omusajja leeka waffe hmm. nti ekkubo liriwa oba lino oba lino nagatuddeyo titwadda mu kibira ngenda okulaba mu kibira kirinaanya oluzzi mhm. abantu balaba obuufu mwe tuyise mm. irisikiti ne tuddayo abatuuse kakiri lwaki leeka ono ajja bassa kituufu letasendereanalaki leeka baayagala okuba kabamba emirundi yekikugwokusatu kakkooyo ne bamusindikayo n'atandika okulundiramu ente kaka bagenda kaka bagenda yalundiramu ente mugundi ekabambu <laughs> nga bamulabanga omulala ali munti n'abageta bonna lunaku lumiye nga ajja nente nazirundiramu thats why was rewarded okutusa nomu yasangayo pps bonna balina woteeri egendi ekalanga nabamuwamba kaka kyekyali kimuleeseza yali sikingo eh, nrm yayina n'abakazi abajjanga ne bafumbirwa mu barakisa abakyoli ne bakettamu enkya ne badduka bamama nakagiri derafu balina abasajja mukikuubo abajja nga ne bakolaki nga balina amaduuka mukikuubo babakolera ate nga tebababba ngabakoleraes nze sali musale waliwo omuvubuka nayo bayalagawa mm. nagenda okugenda mu nsoka ndoza 83 okulaba sale 84 my first time tosi sale namusanga namusaale ku ssomero mm-hmm. nga bali bambulenamusaalenegindiebusunju eh. e, e yes mm. ekiro enkuba yatonya ate nga tekuli mabaati kayiwula naleetera jaketi y'amagye ne kaapu ovu wamumiriki sale naŋŋamba tigenda otugulira exposers kamera mm-hmm. nabalaba balina vugundi ebifaananaki mm-hmm. genda ekampala otuwulire ozituleetere Mhm. ozitwale ew'omusajja bamuyita kalagala e erweru nenzigula ayire okutifo kalagala nga tomulaba kalagala nambula nononja kalagala wonna eh. naye nga bwebakulaba eh, kakati nenzitereka bwe nzitereka ne baŋŋamba nti genda ozitwale mu kifo gundi olwo obawuliziganyiza otbajjanga baatumanga abantu mm. nenzitwalawo lwe bawamba luweero ngenda okutuukawo nga yazirekawo zagundirawo why they wanted to find out omwana ono atuketta oba oba waffe mm-hmm. era olunaku olumu nali ekiwoko oyo muhammadi kasiringi musanga nnyo mm. muhammadi kasiringi namusanga ekiwoko olumu pistoks mm. nga bamaze okumbuulira nti pistoks ezasoose zabadde kiwoko mhm. batuma meja dokita kweya nabalala newisiki naki mm. nebagenda bogere nabo newisiki nanywako gundi oyo era bwemusanga muganda tobasi kumanya mm. ono gundi muhamad kasirinyi mm. naye munange gwoliko ebitaala nabaana bo bagagga gulwaki osaba nze sente naye nalikwadde nkumanyi kati bwezibeere esaa kumi nebbiri omuserikale omulanda ajja naga nti this must be a man mm -hmm. natulya canvase zange nungi nnyo <laughs> natulya ne jini yange nga nungi mm. nebagenda ebweruwo ensiisira mm -hmm. nakomao kazini naŋamba gundi ah, oyo oyo muhammad kasiri mm. diyo nno twavoid lumpenis ekigambo kyenasooka ekigambo lumpeni okiwulira mm. mm. twavoid lumpenis mm from entering our barracks. Mm. However much we trust you, unless you are combatant, we, you can't sleep in our barracks. Zile zigenda kuweta sawa ki? Um, kawungezi kyokoli kiwoko i have to walk 40 miles era eh, ndowooza mulimu n'omuggalo gwo gaawo mm. 14 miles mm. kiro o nti kale nenetambulira mba ntambula nakatambula kondo za hafe mmaire omuvuga mm. najjanga avuga egaali mm-hmm. nanga nti omukulu bwaŋŋambye nkuvuga enkutuusa erubweru mm-hmm. so you can see nti naye mwe mumulaba mubimanyi byonna hmm. Hmm? Eh. lwe balonda salimusale nga bakawamba abajasi bokero balonda salimusale hmm. ti military commission salimusale tumulonze agenda kutuula kuki nemunoonya mm-hmm. salimusale naŋŋamba nti amwe ejjuni ya maani if they want okugira eh, abayinza okunegosiatinga nabo bali nairobi oba mundulane yewali abakulu eneva wentu mundalane naye sale naŋa nti amwe ejjuni mm-hmm. ya maani nampa abaserikale twagenda sasalira omuntu ngenda ku faamu yakaaya mm-hmm. nasangawo emirambo gy'abagole ena nga bakyabunya n'obuobo nemba okuba ebifaanani abagole yes kati bwe nkomawo nempandiika sitole era olupapula lwa daily nation lwalifutinga sitole yange munno mm. nti eyanga munno lipoota tokuti twemaani kodi sali musale ng'alabwa nga talabwa muwanga yatukeera ku makya eh? n'atuyoola munno nga nawe mwoli <laughs> natwala munaire mansion ogamba walabeko gwe bayita sale nikisebo afaanana atya nemunyinyira omusajja ayina omukono gweguti wamugwamazezibi wamusanzeewa <laughs> kagati maneja waffe yali musajja mukadde nga bamuyita musoke byatike <laughs> ye nga yakankanyedda <laughs> yayebye yayebye omanyi bagenda tukolaki kututta kututta mm. kagati muwanga kyava agamba omanyi museveni gwe nemugayesimulabangako sebo mm. museveni mubi nnyo eh? ajja kutta ne kitaawo atte nennyoko awairire amaje ga gavumenti toddamu kulinnyayo mhm. n'ebyo bimukuba mawulire mbiwezeemu saagala kudda mubirabu eh. mhm. nakubasole nti abayekera bazize gavumenti yamuwanga nayita mu ttaka kakati abamunno <laughs> eh. ne babeera mu situationi eringa bano gye balimu mm. wy byenawandiikanga nga bitunda munno kamala nga bw'otabiwandiika muno otajja kutunda nagenda mu lutalo lwe rwanda muno nadabulinga three times nebakola sente empirivu enyinga naba nibwembadde mbakolera sente mm. nze bwe mba nina kyenoonya i don't look at money mbadde nange mbimanyi ebya youtube nti buli bantu lukumi kimanyi dola kikumi mbimanyi eh. n'abaana bange babimanyi waliwo ne expert win abimanyi nyo ebyo nabagamba nti saagala mane hmm. njagala buli ajeera nakakati mbakoledde sente buli ajee wange intervie agitutte abantu bonna banoonya bunoonya hmm. waliwo omuvuga bamwita kasuku yateekako mhm. yafuna bantu emitwalo munaana eh! era yakuga nti omusajja ayina abantu ate bwe bagenda ne bakola ekyobusiru ne bagaa nti tumugjeko kakati ate balaza ate obusungu abantu gwe bayina bamukakanize bajja kuddukaddanatayinza kulinnya malwaliro kuba bategedde hmm. kakati kyegamba nti esituation gyenalimu nakati gyendimu nti bano balowooza bagamba this man faganye okukolagana naffe ayinsaitinga abantu batutte museveni amugambeko kakati museveni amugambako atya yeah. nga naye museveni katonda amuyambye aigigi mwamuwamba mhm. owaiso mwamuwamba mhm. owa military intelligence mwamuwamba mhm. bakugambye nti muzeeyi ekizibu e, ekirungi kati kyalina tivi za mirundi zonna purogulaamu aziraba ate alina n'obudde obusoma era eyo purogulaamu yabadde agyesasulira nze newunya n'abamanagers eh? kyobulaba ono bamugambye nti zonna ziwereddwa nga kyatya nti eyange emu bwagivaako n'alaga ku ndala mba nfudde kati bane bamulimba ntuba wa museveni yakkiriza bafungirize nebbaluwa nemugamba no ive already talk to the president myself nga muprovoking you are in the position to talk to the president yogera naye mm. nze bano mukimanyi nti ne luno lwasembyeyo okwogera mumutunuulire mm. bamugamba nti ssebo tuwoningire ku mirundi ku adresi yo ku national address nga bwewayogera ku zaake noono ssebo muwoninga atulemesezza okukola mukola birungi ate bakola birungi kaagati <laughs> purezidenti bwaba agenda okuwumba mubanga tanjogeddeeko eh. diana nawandika papula nakabwawakye bamwitaniyakyengi eh? eh, omukazi ochenji nasuka nakawa museveni yakasuula kubwambulimayntinga eh, tanjogeddeeko how kan museveni talk about me ye mugezi ate nga gomulwaniranekirala hmm. all what he has said about covid-19 mm. bijja kufa bajjukire emirundi yes. debate ulishift tebalina magezi badira akasajja kanakatalina magezi akawumba tutu akakasajja kasiru tekalina magezi exploratory intelligence the moment mm. amawulire kakati enkya eh, omutwe gwali kubye museveni wonizi mirundi teba ye museveni ebyo sibye ebiriko lwaki tabawoninga ku mmere gye mubye akimanyiwayogera nti emmere mugibye mm. hiziswago kiri mwajja bakwatako oluvanyuma yes. nabagaa nti museveni akugamba bamugaa nti abasajja bakoni batuuse teso olwo batukiriza ogenda e sudan mm. ianfist bano badde teso abantu ne bagamba mirundi naawe tubuulire kakati mukama we byakola tekyabitegere omusajja akaddiye ate ekimutwala e sudaani ngaomusajja ali teso kiki lwaki gyagende bwenkibuuza pulezidenti yagamba nti obulo mumanyi bwe bakuba obulo obumansuza esooka obuleke nywerera wanokanokofunyakaliwo eh, eh, abo bajja kufuna ababalwanyisa mukula wayingirira mu alo boys amuka boys 2 8 bati museveni rimaindi onukose kakati bano obutamanya bamuga nti yogera kakati bagendayo ku mande bamugamba seba omusajja atulemeseza emirimu mirundi ngaobalemeseza mirimu kinti eh, aha egyokuwa figa enfuukumi nengalabi zaabwe nezisa ejjembe mm. batuuseeyo manyi bwe yabagamba mm. mirundi anti ayogera ku tv ne radio mm. temubiina babirina eh, mugende mumuwa abiri nayita natona ejeno atonaejeno namugamba nti mirundi omuwabira mirundi tawawabira nezitivi zebogera tebasobola kubanga kubeerako disikereyima egamba nti bino ebigambo byemuwulira si bya tivi nenanyiniku tivi zenyini kwayogerera bogerereko ebituufu bo bo nabo bajje tubawe ah. purogulaamu kakati kyobulaa bwe bavaayo mwe temwategeera abasajja bano bakwata 10 biliyoni bazimpe ah, nebazikolekitinga hmm. kati webamala ozikolekitinga mu hmm. gurupu yaabwe mulimu ababbi muli fakisoni y'ababbi mulimu abasajja abakulu n'abavubuka omuli kano kentu eyepusi bakagoba e rwanda hmm. kaavu kayitirivu nnyo eh? kaavu nnyo tekakyalinawadkawunyaoluwunya obwavu bukawunya kukaba ne 5 biliyoni mu bank of uganda nakagamba kazizeeyo bazikawa buwi akasajja kaavu nnyo kaavu nnyo kakati ko bwe katuula kamanya mm. nti bibalemye mm. ne kayiiya kati bayina 10 biliyoni nazigaana ka 10 biliyoni abasajja abakulu ne bagamba 10 biliyoni zino was collected from different people waliwo eh, neyawaayo biliyoni ezi kati nembuuza ono wa biliyoni satu ayagala ki mhm. anjagala ah, nnyo nga nnakolako nayo <laughs> mhm. kakati omanyi nti ebintu biri mbikkiririzaebibyo eh, baali bazeeyita lwamukaaga mm. ku lwokuna nenteekamu mm. gaidensi mm. manyi balinaolulimi lwe boogera mwetutegera lulimi lwa bintu ebyo lwe byogera mubeeta <laughs> bintu naye ngaate osobola okubagamba guidance nga mhm. ne bakubulya mu kirondo mhm. mba neebase nendibuta emmotoka eyo yenyini gye baali baguze baali baguze zino emmotoka empezo baziitaani zinene eza takisi eh, zino zikawundo enjeru eh, drone mm. nga mubatadde sente <laughs> mmotoka nenjiroota evaewo omuntu enakasero n'amaka nengalaba nejja etuuka ewa zana neweta naye beserengeta ewange bweti mhm. enkuba nekibuyaga netandika okutonya ngaerimu amazzi mabi nnyo dereeva agizeeno agizeeno amazzi gamugoba dereeva agizeeno agizeeno amazzi gamugoba nagiweta nayita mukkulyewa muganda wange bweti mhm. enkuba neva eno nedda eri nomanya nti bino si birungi bino sente olwo bategese sente lwe zituuka gurupu eno eyabayaaya ezibba ejyezikime ekiro eh, ate tebaali zijjaewo eh, apaana eh, nina omukwesese mu nju zaali fulumya bufulumi ate netubalingirira ebweru netubakuba netubatta kuba nali manyi obungi bwabaserikale abajja te tujja battirayo twatujja batta kati bwentuula nemukyala wange nangamba nemubuulira nemboga nti sente tuzigobe tetuzikwate eh, olwokuba bampulira nakati bampulira nembaga nti aleeta sente wange njamuttirayo kakati gurupu yaabwe mwe mwali sipuliiti hmm. mwalimuki hmm. sipuliiti kati te miliyoni ezo bakyazirina batambula nazo bazirina ntereke they pass a resolution sente ezo zideeyo zakolaki kati kana akasajja akafekiti akabyako kalina obutuku kajagala dewebu baja kuba nze namugamba ebyomwana nyamubisa ettooke mukatale bamube bamutte kyekisigalidde ajja kubba ettooke mukatale bamube be bamwasa omutwe muligenda okukera ku maca nti tubadde tetuyinza nakukiita nti oyabba emmere kijja mutemba ekiro agende mukatale abbe emmere bumumutulaba abantu bawereza message kuno nga bagamba nti bagala obawe ku ddogo lyo nakozino sikyayambala sapule eh? kati natalo pyuwala abaalukwatamu balala luno lwabalala katisirwabiikira maliauno kati <laughs> eh. hmm. lwetulimu lulimu okufa eh. bali abali eri emagombe kati bebalulimu hmm. eh, kakati hmm. akasajja ako nga kakuba pulan what was this man intended for tokamu down emirundi oleme kuddamu kubakuba sente sisobola kikola kwe kulumba kaliisa kayina n'ekiwandiiko kyewandiise nti pulezidenti alagidde ko nga eimu yaako begabidde ne sente eh, eh. tumutwala mu kooti nze sente bwezii nabuuza kalisa nti owange how can these people allocate money to them selves mm-hmm. ayu kooti bano kooti eh, era nga zitotolinga 10 biliyoni nembuuza kaliisa gwe figa ya 10 biliyoni eno mumutwe gwange mweri kaliisa nga tabimanyi nemuteerako nga boogera nti kano kawuli nga tabimanyi nga meeting kana akavuuka kali ne banne waako kap nakimuwa nemugabawulirize emiso kaliisabamafia tamanyi ti gyebali kati kyenva mumugamba hmm. weawesing time here programu ngiggaddewo tetwekwata mungalo hmm. nomugamba nti kasita nkubuulidde eh. naye bwbanga banze nkubuulidde nti ten biliyoni bazirina kano akafuka kagala zibba kagambe nti yemwali muzagaza nkikoze wani ewakaliisa kaliisa hmm. nkimunyonyola takitegeera ye ngaalowooza nti pulezidenti kubanga omufere asooka nakubuzaabuza nti n'abatop tv ne top radio nabo babagambye ekibaluwa kekakiwandika nekakiteeka kuki ku social media kasajja gwe ekiseera kituuse ekiseera kituuse omwasalewo munne bwotawummula mu myezi esatu noddamu nonereegamu ekiseera kituuse muhanga advise your brother kakati dayana atwine bano babiyingiriramuwa bebamu dayana atwine ye yali tamanyi hmm. pulezidenti museveni muyekera hmm. yateekawo ttiimu nga tebagimanyi neetambula mu isolation center zonna mm. zibateekayo abantu ne bamulaajanira tetulina ketulya tetulina kyetukola ki tetulina kikole nagitereka pulezidenti yasindika bambegabe era kyobulaba nti badayana baagala abalwadde bonna babatwale enamboole waayi bwali waliwo eyayagala edde okubba namboole bwe lifuuka eddwaliro ate muliddayo ddi ate pulezidenti ayogerangako nti mubatwale enamboole abalwadde bali mu lunaana tulina amalwaliro agasusa n'ebitano lunaana enamboole tunonayomukyemutamanyi mm. namboole kuva dda bayagala dda okumubba mhm. mu katabo kange nkasamya olwaliro baali bagala mubba 212 nambole tusqua mile land yes. ayinawo olusozi lwamayinja oluyitirivu ennyo amayinja ga muwendo n'abacyayina bagagala okugabba mm. omusajja tebamukompasetinga gavumenti yagula squa mile zibiri enambole mm. bakulaga kano kawota logidi nambole nambole bamuteekako dda 3 biliyoni ku mulembe gwa kajala eyalifiting nambole bamugule eh, nebagaa nti nambole yetaka ekyo kisaawe kyafa kakati mulimu eremesi biri okubba nambole t mm -hmm. nambole bwomuwamba nga kyekisabo kyokka kyolina kakati fokasebeera ku kikunakivubo kakati ewali haamu e, mm. kakati babalawo baali balooza nti haamu talina ssente eh, mm. Eh. Mm. kakati bo bagamba ebizimbe bya kedizi ezisinga obwingi za haamu temukiriza bantu kuddayo ah, eh, bwekyo babyeguze bakikolako bano abasajja bayongeza gavana wa banka yayongeza okuva ku 25bassaalamu ebizimbe tebabitundayaniyabigula era kyebaliko kyekimu naye ate balibibajjako lwaki mwemukola obubadi ate mujjako bannammuebyanti nkubuulire bagagga nnyo nti katestingi tw akatestinga kagula dola satu kitundu mm. pulezidenti muhulu yamusekerera ne mafuguli bakamuguza dola nkaagamutano kakati nebaddya ne bakugamba nti buli mulwadde wa uganda gwe bataddemu isolation center atalya nakupapaali nakyo enjala gweruma nti agenderwako dola nkaaga mutaano buli lunaku naye ngaabantu bajula nakufiirayokati kyovaolaba nti omuwendo gubadde gulinnya buli ddakiika lwaki mm. nti kati babadde baddeyo ne mu bitabo okukebera nti duleeva ono yayingira mu uganda emyezi ebiri egiise mm. kati bwe tumukwata olwaleero yakafuna contact bina nga bayoola ente zaabwe nga bateeka musozo mu isolation center mm. thats why nze bantya nnyo nabagambye mukwate abalwadde abo isolation center ezo muzigabire missiony hospitals muzigabira abalokole baziddukanye baziddukanye kubanga kakati imagine which is very painful nti sooka olabe mwagamba terigaba mmere hmm. naye within a month nga babawadde 59 billion hmm. kati kaloola okulutu yalage wa pasta senyonga abeerewo nga senyonga agaba emmerekati what the papas abantu nga bayitirivu nyo nyo nyo nyo nedda nedda nedda nedda we should take a broad move kati gavumenti tekyalina mmere gyegaba kulooze akakiiko ka prime minister's office kajeyotekakyalina mugaso tekakyalina makulu create a new, a new kubanga tufunyemu buli kintu kiba ne stages yes. stage number one it was a pandemic yeah. ensi yonna neekankana mm. era kyokola bagenda ne batunuli obusiru bwabwe tosobola kuddira muntu mumanyi lwaki abantu tebakyagala kwewola nebisaako bino